Whoa. See, this is crazy. This is so frosty, bro. Whoa. I swear yeah. Wir sind keine Paper Chaser, das Money kommt von selbst. Wir haben Trip und wir haben Flavor und das sind Figgity Facts. Ja, wir splashen auf die Hater mit dem Water VVS. Und den Drip, den hat nicht jeder, wir sind Frosty Figgity Facts. Wir sind keine Paper Chaser, das Money kommt von selbst. Wir haben Trip und wir haben Flavor und das sind Figgity Facts. Ja, wir splashen auf die Hater mit dem Water VVS. Und den Drip, den hat nicht jeder, wir sind Frosty Figgity Facts. Yeah. Wir sind iced out in this bitch. Du kannst sehen, wie wir glitzern. Ehrlich, ohne Eis geht's mir immer so beschissen. Look good, feel good, play good. GODG auf Tour, es geht von Wien straight nach Frankfurt. Brofki ash strapped mit ner Glock wie ne Wanduhr. Betsy haben mein Bag von Januar bis Januar. Wir chasen keine Bag, na wirklich nicht. Kümmer mich um mein Business. Smoke noch einen Split und die Bullen haben mich noch nie erwischt. Ha ha ha, ride around im Car, drip out, iced out, when it's tinted wie ein das Money kommt von selbst. Trappen aus dem Hotel, figure die Facts. Wir sind keine Paper Chaser, das Money kommt von selbst. Wir haben Trip und wir haben Flavor und das sind figure die Facts. Ja, wir splashen auf die Hater mit dem Water VVS. Und den Trip, den hat nicht jeder, wir sind frosty, figure die Facts. Wir sind keine Paper Chaser, das Money kommt von selbst. Wir haben Trip und wir haben Flavor und das sind figure die Facts. Ja, wir splashen auf die Hater mit dem Water VVS. Und den Trip, den hat nicht jeder, wir sind frosty. Frosty, Fam, stay in the lane so wie Cam. Mood ist cold und die Money's für die Trends. Nah, yeah, das sind Figgity Facts. Figgity Facts. The streets be talking, we all back on the track. Yeah, I, I, don't wanna smoke. Joke, on God sterben niemals broke. Bin verliebt in das Ruder, chase die Zeit. Fokussiert auf mich selber sind die Vibes. Shorty rockt noch das T-Shirt von Vilon. Vilon, Bombier und Hope, Hovi, better watch the throne. Wir machen die Moves auch ohne Hype, crazy life, yeah And that's the Shit, that you don't keine Paper Chaser, das Money kommt von selbst Wir haben Trap und wir haben Flavor und das sind Figgity Facts Ja, wir splashen auf die Hater mit dem Water VVS Und den Shit, den hat nicht jeder, wir sind Frosty Figgity Facts Wir sind keine Paper Chaser, das Money kommt von selbst Wir haben Trap und wir haben Flavor und das sind Figgity Facts Ja, wir splashen auf die Hater mit dem Water VVS Und den Drip, den hat nicht jeder, wir sind Frosty Figgity Facts ha.